Людина втікала від синього неба, втікала від радості і від зла. Людина втікала сама від себе, але нікуди втекти не могла. Не оглядаючись стежку міряла, втікала зиму, втікала літо та все, що її було, в неї вірило, нас доганяло, щоби боліти. Небо над нею дихало спрагло, на п'яти радощі наступало, людина спокою і тиші прагла, та в підлість вона упала. і все, що бігло у слід, відступилося, її покинуло серед поля. Людина без неба лишилася і без радощів, і без болю. І в душі вже ніщо не плаче, бо без болю душі нема. І людина тоді побачила, що зникла вона сама. і побігла до свого неба, і до радості, і до зла, і побігла сама до себе. Та догнати себе не змогла.